Baka iwanan ka niya yan. So, as usual, nakabaw niyan. Siyempre, yan, makikita niyo kanin. So, nandito yung baka sa loob. Yan, yung drops. Ayan. <laughs> Sarap! Sarap! Woo! So, ito yung mga baka ano, ng mga truck. So, tama pagkain nito usual. Kamusta na kayo dyan? Yun! sa mga viewers natin yan Yo, yo, yo So, yun mga traps sa ating uh, bagong vlog, no? Ay, ah, para naman <laughs> Food vlog na naman tayo Siyempre, kainan na naman tayo mga tara So, ayan, ito So, bumili ako ng kabsa beef, no? Dati, kinain natin is kabsa chicken So, ito ay baka yan! Ayan sa mga traps. Uh, papakita ko sa inyo kung anong laman nito mga traps. And uh, by the way, na may shoutout pala sa ating mga viewers. Sa mga bago nating viewers, thank you, thank you ng marami. Yan, sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. No? So, yun. Sana supportan nyo ako pag uwi ko, no? Mag, malapit tayo mag-prank sa Pilipinas. <laughs> Mga traps, no? Sana supportan nyo pa naman yun. So, yun, na, Mag-iba tayo ng content down mga traps pag uwi natin next year! So, yan mga traps! Uh, <laughs> Tama, meron akong gear gear. Siyempre, as usual. Yan! <laughs> gear gear. And, nagkasama na siya ng sibuyas. So, yan, nandito. Eh, iwas natin para makita niyo mga traps. <laughs> so, yun. Pag bumili tayo nito, ano, pag dito sa Saudi, yan, magkasama sibuyas, <laughs> and siyempre ito yung main dish, ang ating malupet na <laughs> baka. baka iwanan kanya yan. So, as usual, nakabaw niyan Siyempre, yan, makikita yung kanin. So, nandito yung baka sa loob. Yan, mga drops. Ayan. <laughs> Sarap! Sarap! Woo! So, ito yung mga baka ng atrap. So, tamang pagkain ito. usual, turo ko sa inyo. Maglalatag tayo ng carpet. <laughs> Siyempre, para masarap ang ating kain. So, ito yung salsa. No? Kasama natin siyang salsa kamatis na pinino or uh, tawag natin tong dinikdik. <laughs> so, tara. Siyempre, hindi natin gagamitin to. Kutsara. Siyempre, para enjoy natin yung cut sa beef natin, mga traps. Yan. I'm so excited! <laughs> Siyempre, buhos na natin! Ah. Ayan, buhos na natin mga trap! Hmm. Simutin natin. <laughs> So, ito na. <laughs> so, kalat natin yung kanin. Ito yung mga baka, ano mga trap. Sarap na ito. So, yung baka nila, ano, uh, grilled, no, inihaw, tapos Siyempre, tinimplahan. yan. And yan. Siyempre, ilabas na natin ang ating Uy! Ang ating mga jir-jir. <laughs> And ang malamat ng mga jir-jir ay mga taklaps. yan. Siyempre, yan. Busa natin yung Salsa. Tara. Umpisahan na natin! <laughs> ah. So, first time ko kumain ng beef, no? Kasi lagi kong kinakain is chicken. Laging manok, no? Mga tatrap. So, tara. Ano? Have I injured you? Lasang-lasang baka talaga. Sarap. The best. Ah. So yung mga nasa Saudi, tikman na nila to. So yung mga nasa Pilipinas, hindi ko alam kung may cup. Sa dyan, no? yung lasa niya parang sinangag and then nilagyan ng beans yung rice nila ito grilled na tinimplahan ito ba yung tradisyon na pagkain dito sa Saudi Arabia mga drop famous buong Saudi meron ito manok, kabsa. Manok, uh, beef, kabsa. Alam niyo ba yung mga pagluto nila ng kanin nito? Grabe. So, napakalaking yung kawa. Nahalo nila doon, ginaganon. Ayos, ah, sarap na sarap. Kaya the best talaga. And yung butil nito, malalaki. So, wag-wag yata sa atin itong sa <laughs> wag-wag rice. Pag tinanggal mo yung baka, lambot. Hindi siya matigas. so lamb. yan na kayo. No, busin ko lang to. Yun, thank you, thank you sa mga nanonood. No? Maraming maraming salamat. <laughs> Ayun. <laughs> so yun, bye-bye mga traps. So ingat-ingat kayo dyan, no? Mga traps, so kahit normal na tayo, no? Yung pandemic, okay na, no? So ingat-ingat pa rin tayo, mag-face mask pa rin tayo sa labas kahit hindi na pwedeng mag-face mask. Yun, so mga traps, bye-bye.